Goeienaand julle en baie welkom by Vanaand se Revolusiediens. Ons praat vanaand so 'n bietjie oor die vrae wat die meeste gevra word op die internet oor God. En ons kyk vanaand na dit wat op YouTube gevra word spesifiek. Maar voordat ons daarmee begin, wil ek ook iets met jou deel oor ons offergawe en hoekom ons vir die Here se werk geld gee. Nou, jy kry dalk nog nie 'n salaris nie en jy verdien dalk nog net sakgeld van jou ouers af. Maar ek wil jou uitdaag om dalk vir jou ouers 'n hartaanval te gaan gee deur vir hulle te gaan vra wat is maniere hoe jy van jou sakgeld kan teruggee vir die werk van die Here. Die rede hoekom ons dit doen is want alles wat ons het, gee die Here vir ons. En ons gee vir hom terug om dankie te sê. So uit dankbaarheid gee ons vir die Here terug geld vir die kerk, vir sy koninkrykswerk, sodat die koninkrykswerk van die Here kan aanhou. En ons wil jou ook uitdaag om dit te doen. Jy gaan nou sien op die skerm gaan die Zapper-kode verskyn en die bankbesonderhede van die gemeente en kom ons gee saam sodat die werk van die Here kan aanhou. Kom ons geniet die diens. Goed julle, so ons kyk van ons 'n bietjie op YouTube wat die meeste mense vra. Nou ek weet ons almal is soekend na sekere antwoorde as dit by ons geloof kom. Ons almal het al seker van hierdie vrae ingetik elders op 'n search engine want ons ons wil hierdie goed weet. Miskien is jy nog skepties en jy weet nog nie regtig of hierdie geloofding vir jou is of en of jy regtig al vir Jesus aangeneem het nie. Miskien is daar 'n klomp goed wat jy oorwonder en wat jy nog nie vrae oor het nie en wat jy miskien ook al eh, ingetik in, in het op jou browser om om vrae oor te antwoord voordat jy hierdie besluit kan maak. Miskien is jy ook soekend en jy weet nie altyd hoe om 'n baie goeie verhouding of 'n dieper verhouding met die Here te hê nie. Ons wil van daai vrae antwoord en ons wil mekaar daarder help. En daarom as jy enige ander vrae het, asseblief laat weet vir ons. Kom net daaronder en laat ons hierdie vrae kan antwoord in van ons verdere reekse sodat ons mekaar daardeur kan help want dis tog wat die kerk ook doen. So kom ons begin en ons kyk. Ons het hierso 'n hele paar van hulle. Ons het so uh, die, die top 5 gaan soek. Ehm um, as jy die vraag in intik op YouTube wat ook maar 'n search engine is, does God. En kom ons kyk bietjie wat is van hulle. Ek hoop julle kan saam met my hierso kyk as hy as ek hom kan afkry, dan sal dit werk. Daar's hy. OK, die eerste een is does God care. OK, ja, dis 'n goeie vraag. Ek dink dit is 'n uh, 'n uh, uh, nogals 'n straightforward vraag eintlik, want ons kan sê ja, ek dink God gee om. Uh so kom ons gaan na die volgende een toe. Ek wil eintlik by die top 2 uitkom. Maar die top 2 is wat die belangrikste vraag is en die vraag wat die meeste gevra word. Onthou ook net dat hierdie is nou 'n vraag wat wêreldwyd gevra word, nê. Nie net kerke of gelowiges of mense nie, um van verskillende gelowe selfs wat hierdie vraag intik. Die volgende een is does God choose your spouse? Jo, dis ook 'n baie baie goeie vraag en ek dink dit is 'n baie goeie debat. As jy wil hê ons hieroor moet praat, asseblief kommunikeer met ons engage, sit dit in die comments. Wat is die derde een wat die meeste gevra word op YouTube? Die van julle wat vinnig is, sou seker al gou in jou browser gekyk het of in op YouTube gekyk het. Hierdie goed is so sterk vasgeplak, ek kry dit nie af omtrent nie. Daar's hy. Okay. Does God hear my prayers? Okay, so dit gaan oor gebed. Ek sien ons baie mense wat vra gaan God my gebede beantwoord. Nou baie interessant, volgende week gaan ons 'n bietjie meer gesels oor hierdie spesifieke een. Kom ons kyk wat s'e tweede een wat die meeste mense vra in die wêreld. Gaan. Okay. Does God love me? Jo, ek dink is 'n baie goeie vraag. Ek wil so 'n bietjie by hom stil staan en ek wil vir jou sê dat baie keer as ons jy sukkel om hierdie verhouding met Jesus te hê, om 'n dieper verhouding, 'n meer intieme verhouding met hom te hê en daar gebeur slegte goed in ons lewe, dan vra ons die vraag, maar is God regtig lief vir my? As hy my hierdeur sit, is hy regtig lief vir my? En hoe kan ek weet hy's regtig lief vir my? Hoe kan ek weet hy's regtig daar vir my? en hy gee regtig vir my om. Dis een van die eerstes wat ek wil hê ons vanaand oor moet gesels. En kom ons wees ook gou-gou reguit en eerlik met mekaar net om te sê dat God die Christelike geloof Jesus is die enigste geloof in die wêreld waar daar 'n sacrifice van die van God se kant af gemaak is vir die mens. Daar's nie een ander geloof in die wêreld wat se storie en se verhaal gaan soos die een van Jesus nie. Dit is bewys daarvan dat Jesus en God vir jou regtig lief is. Die woord, die Bybel, sê vir ons daarso in 1 Johannes en ek wil hierdie teks vir ons lees. Hy gaan ook op die bord verskyn. Hierin is God se liefde vir ons geopenbaar. Sy enigste seun het hy na die wêreld toe gestuur sodat ons deur hom die lewe kan hê. Hoor, sy enigste seun het hy na die wêreld toe gestuur. Vers 10: Werklike liefde is dit. Hierso is die definisie wat die Bybel gee. Nie die liefde wat ons vir God het nie, maar die liefde wat hy aan ons bewys het deur sy seun te stuur as versoening vir ons sondes. Nou hier sien julle uit daai teks uit dat God se liefde het iets gekos. Dit het hom sy seun gekos. En dis hoe jy kan weet dat hy regtig lief is vir jou. Onthou net ook vanaand dat jou emosie is nie gekoppel aan of God vir jou lief is of nie. So of jy soms so voel of jy soms nie so voel nie, verander nie aan God se onverganklikheid of sy veronveranderbaarheid nie. Hy is die een wat vandag en môre gister altyd dieselfde is. En hy is regtig lief vir jou. Hy is liewer vir jou as die grootste gemors wat jy in jou lewe al kon aanjaag. Hy is liewer vir jou as die grootste foute wat jy al gemaak het wat jy nie dink vergeefbaar is of reg kan reggemaak word nie. Op 'n ander plek in Johannes 15 dan sê ehm um, die Johannes uh, evangelie ook vir ons dat die grootste liefde is as iemand hulle lewe aflê vir 'n ander een. Dis wat die dis wat die grootste liefde beteken. En dis wat Jesus vir elkeen van ons kom doen het. En dit bring ons eintlik by so 'n bietjie by die volgende vraag. Die een wat die meeste gevra word op YouTube in die wêreld. Kom ons kyk wat dit is. Dit sê, "Does God forgive repeated sins?" Wow. Ek dink hierdie is 'n baie goeie vraag. Ek dink ook is 'n baie moeilike vraag. Want daar's soveel antwoorde en soveel goed wat mense in gedagte moet hou as mens na nou so 'n vraag byvoorbeeld kyk. Maar hier sit nou vanaand. Vanaand wil ons hierdie vraag vir jou antwoord en dat jy altyd sal onthou dat as jy hierdie gevoel binne jou kry van wat maak ek met my sonde en my verhouding met die Here? Is dit my sonde wat my aftrek? Ons sien die eenvoudige en die regte antwoord is eers dat in Johannes 1:9 staan daar: Maar as ons ons sondes bely, hy is getrou en regverdig, hy vergewe ons ons sondes en reinig ons van alle ongeregtigheid. Dis die regheid antwoord op hierdie vraag. Vergewe God sonde? Ja, hy doen. Hy is getrou. Hy is regverdig. Hy reinig ons van alle ongeregtighede. Wanneer? Wanneer as ons as ons ons sondes bely. Dit sê Johannes 1 1 Johannes 1 vers 9 vir ons. Nou baie interessant. Kom ons kry net gou 'n paar myths net gou hierdie pad uit. God se liefde en sy vergifnis is groter as enigiets wat jy al in jou lewe kon verkeerd gedoen het. Dis groter as enige dwelmmisbruik wat jy al gedoen het, drankmisbruik wat jy miskien al gedoen het, enige seksuele sonde wat jy al mag gepleeg het. God staan met oop arms en wag vir jou wanneer jy daai sonde bely. Maar kom ons wees net gou ook reguit en eerlik met mekaar want jy kan nou vir my sê, "Jopie, sê ek weet God vergewe my sondes." En ek begin dit dalk so 'n bietjie glo deur wat jy nou vir my sê. Maar wat as ek in 'n sonde vasgevall is en ek sukkel om van daai sonde te breek? Wat as ek iets oor en oor en oor dieselfde ding doen wat ek weet eintlik in die pad kom staan van my en my verhouding met die Here? Nou jy weet daar waar jy sit wat dit in jou lewe is. Miskien is dit 'n pornografieverslawing. Miskien is dit iets wat jy sukkel om te breek wat wat jy nie kan doen nie. Miskien sukkel jy om die waarheid te praat en en jy sukkel om om nie agter mense se rug te praat of of om lelik van mense te praat nie vanaand is hierdie woord van die Here vir jou. Want Paulus het deur dieselfde gegaan. Hy het so gestruggel binne homself toe hy geweet het, maar ek wil die regte ding doen en ek wil ophou sondig. Ek wil hierdie dwelms waarna ek verslaaf is los as 'n voorbeeld. Maar ek sukkel om dit reg te kry. Ek sukkel om dit te doen. Kom ek sê ook net gou eers vinnig dat ons wil nie God se genade misbruik nie. Vanuit ons verhouding met hom, weet ons dat dit is 'n liefdesverhouding. En jy wil nie iemand vir wie jy lief is teleurstel of iets doen wat hulle nie wil hê jy moet doen nie. Maar nou sal ek aan die ander kant daan. Jy moet onthou dat die riglyne wat God vir ons gee in sy woord is riglyne om jou te help om 'n gelukkige, vreugdevolle en 'n vol lewe te lei. God is nie 'n God van moets en moenies nie. God is 'n God van ek waarsku jou want dit kan jou lewe verwoes. Ek gee vir jou 'n riglyn want ek wil nie jy moet seer kry nie. En ek weet as jy hierdie en hierdie en hierdie goed in jou lewe gaan toelaat, dan gaan dit jou seer maak. Dink maar net as iemand vasgevang is in iets wat hulle van wil loskom. Hoe seer dit hulle maak en dat hulle nie daarvan af kan wegkom nie. En ek weet daar's ernstige goed in die lewe waarmee mense sukkel. Ek weet jy sukkel dalk met goed wat jy voel ek kan nie hiervan loskom nie al probeer ek hoe hard. Vanaand se woord is vir jou van Romeine 7 en ek wil dit vir jou kom lees en ek wil hê jy moet hoor wat sê hierdie teks. Romeine 7 vers 19 en verder sê die goeie wat ek wil doen, doen ek nie. Maar die slegte wat ek wat ek nie wil doen nie, dit doen ek. Nou is Paulus wat hier praat en ek sou bly Paulus is eerlik. Want hy sit homself nie daar so hoog heilige om te sê hy is belangriker as enigiemand anders nie. Hy sê hy het tekortkominge, hy het foute, soos wat ek ook het. Soos wat almal van ons het. Ons almal sit in hierdie spanning van om die goeie te wil doen, maar soms val ons en ons trap in gate en ons doen sonde. Ons kan onsself baie keer nie help nie. Dan sê hy in vers 20: En as ek nou doen wat ek nie wil doen nie, dan is ek dan is dit nie meer ek wat dit doen nie, maar die sonde wat in my woon. Hy sê iets oor ons sondige natuur wat heeltyd neig en hunker na om die verkeerde ding te doen, na om die wêreldse ding te doen, na om die menslike natuur ding te doen. En dan sê hy in vers 21: "So vind ek dan hierdie wet in my. Ek wil die goeie doen, maar al wat ek doen is die slegste. Dit is die slegte." En daarom moet jy vanaand besef dat jy maar eerlik kan wees daaroor. En dat ons almal maar kan eerlik wees oor ons tekortkominge en die foute wat ons maak. Dat almal van ons foute het en dat almal van ons eintlik aanhoudend ook seker goed verkeerd doen. Al probeer ons en moet ons streef daarna om dit nie te doen nie. En ek wil vanaand vir jou daarvoor bid ook. Maar ek wil eers die antwoord vir jou gee wat Paulus kom gee verder in daai gedeelte. Kom hoor wat sê Paulus oor die sonde in vers 24. Ek ellendige mens, wie sal my van hierdie doodsbestaan verlos? Aan God die dank. Hy doen dit deur Jesus Christus ons Here. So is dit dus met my gesteld. Met my gees dien ek die wet van God maar in my doen en late die wet van die sonde. Hy kom skei so half so bietjie ons ons ons gees wat agter die Here wil aanloop, maar ons liggaam wat die vlees wat nog steeds swak en sondig is. Ek dink een van die belangrikste antwoorde om te onthou as ons hieroor praat, is dat die Here na ons harte en ons motiewe kyk. Hy kyk na wat in jou hart aangaan. Hy sien raak dat daar sekere goed in jou lewe is wat jy soms van wil wegkom maar wat jy sukkel mee. En daarom wil ek jou vanaand uitdaag dat ons as kerk as geloofsgemeenskap mekaar daarmee sal help. As daar iets is wat jy sukkel, kom ons hou mekaar accountable, kom ons help mekaar. Kom ons kry hulp. Kom ons sê vir mekaar dat as ons na hierdie vraag kyk, God sal jou altyd vergewe. Sy genade is vir jou genoeg en dis in oormaat vir jou genoeg. Jy's waardig in God se oë, want hy sien nie net jou sonde raak nie. Hy het jou kom skoon was deur die bloed van sy seun. En daarom moet ons daarna streef. Ons moet dit regtig nastreef, 'n lewenswyse volg waar ons wil loskom hiervan. Maar ons is daar om mekaar te help en Jesus ook. Die Heilige Gees staan jou in jou swakheid by. Hy is die een wat jou regtig daardeur sal dra. En daarom sit ons hierdie challenge vir mekaar uit vandag, maar ons bid ook daaroor. En ek wil hê dat ons nou daarvoor sal bid en dat ons regtig dit vir die Here sal vra. So daar waar jy sit, kom ons maak erns met hierdie gebed. Kom ons sluit ons oë en ons bid saam en ons gee 'n geleentheid dat die Here ons kan sal kom verlos van hierdie goed wat ons baie keer so seer maak in ons lewe. Kom ons sluit ons oë en ons bid saam. Here, dankie dat ons kan vra dat U ons nou sal kom losmaak van dit wat ons so mee sukkel. Here, dis baie keer met seer harte en met swaar harte wat ons voor U sit, soos nou ook met sekere goed in ons lewe wat ons by U wil pleit dat U dit van ons af sal kom wegneem. Heilige Gees, dat U die krag het om die ketTINGS te kom breek en dat U ons nie daarin wil sien bly nie. Dankie Here Jesus dat U kruisdood en U bloed vir ons genoeg was. En dat ons weet ons eendag van ewigheid tot ewigheid saam met U gaan wees as ons ons sondes bely en in U glo. Dan vergewe U ons. Maar Here, ek wil bid vir elke persoon wat nou agter hierdie skerm sit en wat iets het wat hulle wil bely teenoor U. En ek wil vra dat U dit in hulle harte saam sal laat bely soos ons hierdie gebed van repentance en die gebed van forgiveness bid, Here. Dat U hulle daarin ook sal lei. U weet wat hulle omstandighede is. U weet waarmee hulle sukkel. En ek wil vra dat U hulle nou sal kom losmaak daarvan. Dat U ons elkeen sal kom losmaak daarvan met dit waarmee ons sukkel. Here, miskien is dit 'n kortie meer. Miskien is dit dat ons onvergenoegd is met wat ons het en nie dankbaar is nie. Daar's so baie goed wat ons wat ons wat ons kan verkeerd doen of wat ons wat wat ons weet ons in die pad kom staan van ons en U. Maar ons wil vra dat U deur die Heilige Gees dit nou sal kom breek en vir ons die lewe sal kom gee. Ons loof en ons prys U naam daarvoor. En Here, as ons nou hier opstaan, dan weet ons dat U kom kom verander het in ons harte en in ons lewens en dat ons nie meer dieselfde kan wees nie. Amen. Ek wil hulle seën en julle uitstuur. En ek wil jou ook uitdaag en jou uitnooi. Onthou volgende week om weer in te skakel. Dan gaan ons 'n bietjie praat oor die meeste vrae wat gevra word op Google en ons gaan 'n paar van hulle antwoord. Kom ons seën mekaar ook. Mag die genade van die Here Jesus Christus en die liefde van God die Vader en die krag en die teenwoordigheid van die Heilige Gees met elkeen van ons wees en bly. Amen. Julle moet 'n geseënde tyd hê.